Mm-hmm. प्यार हमारा के पाके बहतिया साथ निभाई ममाई क्रिया खाई के हाँ खुश भी पटावे में भैल बाबू सके कर पानी हम पूरा न हो तोहरों से बेसी हमर राखे ले ख्याल हो स्टूडियो ठाकुरपुर बाजार